Za svoj 21. rođendan uzet ću sebi glok Oči i uši svudare, mnogo njih želi zlo Šavovi mi ne pucaju jer su deblji kroj Ne u ovoj gilji jer je malo veći broj Mogu bi da pričam 15 dana koliko smo prošli samo za tri I dalje sam presveš hladan, a više ni ne znam kako sam živ Mladi da vinči presek zlatan, mislim da savršen sad ko sam tim A bebe svet je hladan, zapalio bih istini rade za njih Crno blokad noge jer nekad mi dođe da zamenim ponoći podne Jednom kad počnem idem dok noć je Ako se nastavim, možda se roknem Oprosti mi Bože, ja da čekam da se otrujem opet Umem da obiđem zakon jer takav sam rođen Al od uvek poštujem kodeks Sučim po priliv dimim, užasno živim pa zato sam školjavi pred Sve stvari bitne, pametan piše onaj ko duva zaboravi sve Kao što smo opstali svi ovi porazi Ne pitaj koliko su poštali me Znaš to što si hajde da igramo Već dugo poznati Misliš ko zaliven kad sam čuo pričao opet se to znam Ko su si sitnice što nisu mi bitne jer samo moram da sam Ne znam gde idem, a gdje god idem tu bit će bolje nego sad Na kraju samo želim